Esti normala. Saluton eh, kai bonvenon al nia nova Zamenhof medito. Odio estas asuna tago. Kai do mi iros for de la domo por eh, por eh, filmi ion por uh, por vi kai do ni turno nian atenton alla medito restu con ni con medito con ni tanco Saluton kai eh, bonvenon al nia nova Zamenhof medito la el tiro quium mi electis por uh, cun mediti hodiau venas el la gazeto La Esperantisto. kai g publicigis en iaro 1892. Temas pri grava articolo, est titolo estas Ciu ni progressas. La el tiron vi povas trovi en pagio cent quindec hoc. Plei granda bruo cae extera brilo povas covri sub si objecton tute sen fundamentan, putran, mortantan, au iam mortintan. Dum contraue, noctam al lumo, cae morta silento, povas covri sub si objecton regule cae energie crescantan cae disvolvigiantan. mi pensas che citiu el tiro estas tre actuala char mi vivas momenton de la tuta mondo en quiu multa aferoi shainas mortantai au mortintai kai ec putrai sed tio ne signifas che ne estas io viva sub ili quiu attendas cae profitas la mortantan au mortintan putran agion por pretigi antau ol disflori. Mi esperas che citio vere ocasos. Ciu ocase mi shatas tion analogion, cae mi varme esperas che vi sam opinias con mi. Dankon pro via atento. Gis morgau cae ciel ciam, antauen, sen fine.